lancé appel ne ajjuma bii di ñëw dinañ defaat mobilisation mooy xeex bi dooragul dooragul bu jaree ñu dem def place de l'Obélisque transformé ko en place Tahrir nit ñi toog fa ba keroog Macky xam ni réew mi moomu ko te donn ko danañ ko def incha allah moo tax ñu woo leen parce que la bëgg a am ci ajuma bi di ñëw dañoo bëgg mu doon le double wala le triple de li ñu amoon xam nga li ñu amoon nee nañ mosuñu koo gis ci Sénégal tey dañoo bëgg mu doon le double wala le triple de li ñu amoon te xam ngeen ni lu mën a nekk la ndax bëri na ñoo xam ne gàtt bi gàtt bi préparation bi gàtt ak yeneen gàllankoor ñoo tax mu doon ñu ñëw am na lu ñuy waajal ci préparation. kenn ku nekk ci sa parti politique ba multiplier la mobilisation par deux ou par trois bëgg nañu des milliers et des milliers et des milliers des dizaines de milliers de Sénégalais dajee foofu loolu dafa am solo bras de fer bi il faut ñu gagner ko avec Macky Sall parce que Macky Sall loolu rek la xam foo génn dem du ngénte du dëj boo doxee ci mbedd mi même wax nga dégg sénégalais yi sonn nañ boobu sonn yow bu dee bëgg ngeen loolu dakk xeex bi du xeex Ousmane Sonko du xeex Khalifa Sall du xeex Ablaye Wade du xeex Massamba du xeex Mademba xeex bi xeexu sénégalais yi yëpp la ñu ngi leen di woo àjjuma ñu dajale ci Sénégal yu kenn mësut a gis ci ay nit yu dajale bu ko defee Macky Sall dina xam ni moomul réew mi parce que nag dara mënul justifié moom bi mu fi toogee ba léegi mooy tànn kuy dem élection ak ku dul dem est-ce que loolu Sénégalais yi nañ koo nangu Sénégalais yi amuñu sañ-sañu tànn ku leen neex Macky Sall bu ko neexee mu ne Khalifa Sall du bokk bu ko neexee mu ne Ousmane Sonko du bokk bu ko neexee mu ne euh, euh, Karim Wade du bokk suba su xëyaatee ne keneen ak keneen du bokk loolu ñu bàyyi ko ci ba ci kañ. loolu mooy li ñu bëggoon a génne ci bataaxal di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal di leen jox dig daje bu soobee yàlla àjjuma si jàmm bu ñu toogee ba alxamis dinañu duggaat ci waxtaan bu gàtt waxtaan ak yéen parce que dañoo toll jamono joo xam ne il faut ñuy jokkoo di waxtaan ñu bëri dañ daan déet sa kàddu na néew waaye kàddu dina dina am jamono joo xam ne dafa war a néew am jamono joo xam ne dañu war a di waxtaan ak askan bi ci jamono jooju la ñu toll kon ñu leen di gërëm di leen souhaiter ngeen fanaan jàmm di ñaan jàmm ci Sénégal waaye jàmm Sénégal ak fitna Sénégal mu ngi ci loxo benn nit ci jamono ji ñu toll muy Macky Sall ak son conseil constitutionnel ak son ministre de l'intérieur asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu